Assalamualaikum. I hope you are enjoying good health. If you are new in our channel, then subscribe us and like our videos. Oh, uh -huh, where are you going? We made this video with much effort. Please watch the full video. Thank you, my dear friends. Follow me on Instagram and subscribe my channel. Try to this recipe. This is so amazing. बसमीम् अल्लाम welcome to my channel my recipe box आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी चाय इसको पिंक टी भी कहते हैं यहाँ से हमारी थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है हमने सबसे पहले एक कप लिया था पानी उसमें हमने कावा उसका तैयार किया जिसमें हमने एक बादियान का फूल दो लौंग एक दारचीनी का टुकड़ा और तीन अदद हमने ली थी सबज इलायची और हमने वन टेबल स्पून ली थी कश्मीरी चाय आप किसी भी पंसारी से या किसी भी ब्रांड से भी मिल जाती हैं ब्रांड की मिलती है आप ले लें वो डाल के हमने उसका कावा अच्छे तरीके से तैयार किया था साथ ही हमने एक कप दूध गर्म करके और उसमें ड्रेन करके कावा तो हमने इसके अंदर मिक्स किया है फिर हमने साथ पिस्ता डाला है बादाम भी डाले हैं और साथ चीनी इसमें मिक्स करके तो हम अच्छे तरीके से आपको इसको बीट कर रहे हैं जितना बीट करेंगे उतना इसका पिंक कलर बहुत अच्छा आएगा आप बीट करते जाएं तो इसका कलर बहुत अच्छा हम अब इसको बीट कर रहे हैं और जैसे ही इसका ज़्यादा बॉयल आएंगे तो ये कश्मीरी चाय बहुत अच्छी तरीके से ये तैयार होगी और ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी तैयारी कावा आप तैयार करके सेपरेट भी उसको सात आठ दिन के लिए रख सकते हैं सेव कर सकते हैं आप उसको ये देखिए हमारा बॉयल और तेज़ी से आ रहा है ये तकरीबन थ्री से फोर बॉयल इसके वो आ चुके हैं ये तुम्हारी हमारी ये तकरीबन डन हो चुकी है और मैं इसको सर्व करती हूँ कैटल में मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और पिस्ते जितने ना मैंने इसमें ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिए हुए हैं अगर आप चाहें तो इसमें ना ऐड करें बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं ये देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है आप भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा हम इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा If you like our recipe then like, share and subscribe and do not forget to press the bell icon because our next video will come first to you. Thank you my dear friends, follow me on Instagram and subscribe my channel.